දූෂණය වංචාව නාස්තිය අක්‍රමිකතා සහ අකාර්යක්ෂමතාවය ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන්. ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය. පාස්කු ඉරදින ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයට අදට වසර හතරයි. දෙදස් දහනමයේ අප්‍රේල් විසියෙක් වනදා ශ්‍රී ලංකාව ලයින් තෙත්වනා. දශක තුනක යුද්ධයකට මුහුණදුන් අපේ මතකයන් අතිශය අමිහිරි වේදනාකාරී. එවන් සියලු මතකයන් අභිබවා අපව කම්පනයට ලක් කළ දිනය දෙදස් දහනමේ අප්‍රේල් විසි එක බව අමුතුවෙන් කිවයුතු නැහැ. දෙවස්ථාන තුනක් සහ හෝටල් හතරක් එදා ඉලක්ක බවට පත් වනා. මියගිය සම්පූර්ණ සංඛ්‍යාව දෙසිය හැත්තෑව ඉක්ම වූවා. බරපතල තුවාල ලැබුවන්ගේ සංඛ්‍යාව පන්සිය දෙනෙකු පමණ වුණා. මියගිය සහ තුවාල ලැබුවන් අතර විදේශකයෙන්ද වූවා. සමහරුන්ට සදා කාලයටම දෑස් අහිමි, දෙපා අහිමි, මුළු ලෝකයම අඳුරුයි. තම ස්වාමි පුරුෂයත් දරු දෙදෙනත් මියගිය මවක් අදත් හෙටත් කඳළු සලන්නේ ඒ වේදනාකාරී මතකේ තුළයි. සමහර නිවාසවල දොර අරින්නට කවුරුත් ඉතිරිව නැහැ. දෙදස් දහනමේ අප්‍රේල් විසියෙක් වනදා දෙව් මැදුරට යන්නට වැසූ දොර අදත් වහලා. ඒ දොර ඇරගෙන නැවත නිවස තුළට යන්නට ඒ පවුලේ කවුරුවත් ඉතිරි වුණේ නැහැ. මේ තමයි දෙදස් දහන මේ අප්‍රේල් විසි එක පාස්කු ප්‍රහාරය. මේ ප්‍රහාරය එල්ලවන අවස්ථාවත් අපේ රටේ ත්‍රස්තවාදේ වැලැක්වීමේ පනත ක්‍රියාත්මක වුණා. ඒ පනතට හෝ මේ එන්ට හදන පනතට හෝ ත්‍රස්තවාදේ වලක්වන්ට බැරි බව පිළිගත යුතුයි. කළ හැක්කේ ත්‍රස්තවාදීන්ට දඩුවන්දීම පමණයි. එහිලා මුලින්ම ත්‍රස්තවාදයා හා ත්‍රස්තවාදය අර්ථනිරූපණය කරගෙන ඉන්ටඕනේ නනේද. ත්‍රස්තවාදය පිළිබඳව සමස්තයක් ලෙස ජාත්‍යන්තරයම පිළිගත්න් තනි නීතිමය නිර්වචනයක් නෑ. එක්සත් ජාතින්ගේ සංවිධානයට පවා ජාත්‍යන්තර ත්‍රස්තවාදයට එරහිව යම් විස්තීර්ණ සම්මුතියක් ගොඩනගා ගැනීමට හැකියාව අහිමි වෙලා තියෙන්නේ මේ ත්‍රස්තවාදය පිළිබඳව නිර්වචනය අරඹයා සම්මුතියක් නැතිකම. නමුත් රාජ්‍ය පදනම් කරගත් සන්නද්ධ ගැටුම් රාජ්‍ය නොවන ගැටුම් ඒක පාර්ශීය ප්‍රචණ්ඩත්වය වෛරී අපරාධ මිනිමැරුම් ආදිය ඔය දේශපාලන ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් සහ ප්‍රචණ්ඩකාරී අපරාධවලින්. ඇත්තටම හරියටම රේකාවක් ඇඳලා වෙන් කරගන්ට බැරි තරමටම මේ මාතෘකාව දුෂ්කරයි. මේ නිසා බොහෝවිට විවිධ රාජ්‍යන් සිදු කරන්නේ දේශපාලන විසම්මුතිය ක්‍රියාකාරිත්තය සහ ඔය අවිහිංසාවාදී ප්‍රතිරෝධයන්ටත් ත්‍රස්තවාදී ලේබල් එක අලවන්ට උත්සහ දැරීම. හොඳේ ඇත්තරම ත්‍රස්තවාදය කියන වචනයට මවාවෙලා ලොවපුරා විවිධ රටවල බලධහරින් පුද්ගල අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට ඒ නිදහස නැතිකරන්ට සීමා පනවන්ට ක්‍රියා කරන ආකාරය ඇමනිස්ටි ඉන්ටර්නශනල් සහ හියමන් රයිටස් වොච් වැනි මානවහිමිකම් සංවිධාන දිගින් දිගටම පෙන්වා දෙමින් සිටිනෝ. දැන් අපේ රටට අලුතින් ගේන්ට යන ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත ඇත්තෙත් එතන යන බව අද අවිවාධාත්මකයි. සැබෑවටම ත්‍රස්තවාදය මර්ධනය වෙනුවට නිදහස් අදහස් සහ දේශපාලන ප්‍රතිරෝධයන් මර්ධනය මෙවැනි උත්සාහයන්හි අපේක්ෂාවයි බලාපොරොත්තුවයි. දැන්ඒ ගැන අමුතුවෙන් කියන්ට දෙයක් නෑ මේ මාතෘකාව කරලියට ඇවිල්ලා දීර්ග සාකච්ඡාවකට ලක්වෙමින් තිබෙනවා. මේ පාස්කු ප්‍රහාරයේ පසුබිමට පෙර අපි ලෝක ත්‍රස්තවාදයේ සුරූපය ගැනත් කතා කළ යුතුයි. මේක හුදෙක්ම සහරාන්ගේ ප්‍රහාරයකට ලගු කරන්නට අවශ්‍යතාවයක් නෑ ඒ නිසා. ලෝකයේ තුළ ක්‍රියාත්මක ත්‍රස්තවාදය නිසා පහුගේ අවුරුද්ධ තුළ විතරක් මියගේ සංඛ්‍යාව විසි පන්දහසකට අධිකයි. මින් වැඩිම පිරිසක් ඝාතනයට ලක්ව ඇත්තේ මැද පෙරදිග අප්‍රිකාව සහ දකුණු ආසියාවේදී. ඔය විස්සයි විස්සෙදී ලෝකයේ ත්‍රස්තවාදය නිසා වැඩිම මරණගානක් සිදූ රට ඇෆ්ගනිස්ථානය. ලෝකයේ ත්‍රස්තවාදය නිසා සිදුවුණු ඝාතනවලින් සියට හතලිස් හතරක්ම සිදුවෙලා තියන්නේ ඇෆ්ගනිස්ථානය ඇතුළේ. ඔය මාර්ග අයින බෝම්භ පිපරීම් මෝටරත තුළ පිපරීම් ආගමික හෝ දේශපාලන ආයතනවලට පහරදීම නේද ප්‍රධාන වශයෙන් දක්නට ලැබෙනවා. දැන් මෙතෙක් සිදූ බොහෝ ඝාතන පිපිරීම් ස්ලාමීය රාජ්‍යය ඉළඟට තලීබාන් ඉළඟට බෝකෝහරාම් අල් ශබා වැනි ප්‍රසිද්ධ ත්‍රස්ත කණ්ඩයම් සමඟ සම්බන්ධ බව ඉතා පැහැදිලිව දක්නට පිළිවන්. මේ බොහෝ ත්‍රස්ත කණ්ඩායම් බිහිවෙලා තියෙන්නේ ඉහළම ගැටුම් පවතින රටවල් පදනම් කරගෙන. නමුත් එම කණ්ඩායම් අනතුරුව විවිධ රටවල් කරා විහිදයන ආකාරය දක්නට පිළිවන්. දැන් ලෝක ඉතිහාසේ ත්‍රස්ත ප්‍රහාර අතර ඔය ඇමරිකාවේ නිවියෝක් නගරේ ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයට එල්ලවුණු 911 ප්‍රහාරයත් දෙදස් එකොළහේ ජූලි විසි දෙක නොවේ ප්‍රහාරයත් අමතක කරන්නට බෑ කාටවත් නේද. දැන් දශක තුනක යුද්ධයකට මුහුණ දුන්න අපට ඊටත් වඩා කම්පනයක් ගෙනත් දුන්න මේ පාස්කු බෝම්භ ප්‍රහාර මාලාව පිළිබඳව ඇත්තටම අප හරියටම ක්‍රියා කරලා තියෙනවද නැද්ද කියන එක අද බරපතල ප්‍රශ්නාර්ථයක් හොඳේ දැන් මේ ප්‍රහාරය එල්ල වුණේ මුස්ලිම් ආගමික අන්තවාදී කල්ලියකින් යන්න බැලූ බැල්මට පේන්ට තියෙනවා. එනිසා ලෝකයේ තුල ක්‍රියාත්මක අන්තවාදී කණ්ඩායම් ඇත්ත වශයෙන්ම ගත්තොත් අරමුණු දෙකකින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එකක් තමයි ඔය අල්කයිඩා වැනි ත්‍රස්ත සංවිධහන ඔය දැන් ඇමරිකාව වගේ සමහර බටහිර රටවල් ස්ලාම් ආගමික රටවලට කරන බලපෑම්බලට එරෙහිව නැගී සිටින බවක් තමයි පෙන්නන්නේ. එහෙම පෙන්වමින් තමයි ඒ අය ඒගුලන්ගේ ඝාතන සිද්ධ කරන්නේ. දැන් සමහර ඔය ආර්ථිකවාසි අපේක්ෂාවෙන් ඇත්තටම කිව්වොත් ඔය ප්‍රබල ඇමරිකාව ප්‍රමුඛ ප්‍රබර රටවල් සමහරක් වෙලාවට ස්ලාම් රාජ්‍යන්ට කරන අත පෙවීමුත් එමටයි. හොඳේ දැන් ඔය අල්කයිඩාව ලෝකයට පෙන්වන්නේ තමයි තමන් ඊට එරහිව නැගී සිටින බව තමයි. එහිලා අල්කයිඩාවේ ඝාතන සියල්ලත් අල්කයිඩාව ඒ විදිහටම බැර කරගන්නවා. දැන් අයිස් අයිස් සංවිධානයට මීට ටිකක් වෙනස්. අයිස් අයිස් කෙලින්ම තම අන්තවාදී මතයට එරෙහිව ඒක පිළිගන්නේ නැති අයව සතුරන් ලෙස දකිමින් ඝාතනය කරනවා. ස්ලාම් ආගම ඉදිරියට තමා කූරාණයේ ඇති කරුණු ලෙස පෙන්වමින් තමයි ඔය අයිස් මිනිමරන්නේ. මේ ත්‍රස්ත සංවිධානයේ ඇත්තටම ආගමික අන්තවාදී මතවාදයක් වෙනුවෙන් මිනිමරණ බව කිව යුතුයි. දැන් අද වන විට සමස්ත ලෝකයේම මෙන්න මේ නිසා ආරක්ෂක පරිසරය නැත්තම් රටක් ආරක්ෂා වෙන්න ඕන ක්‍රමවේද මේ අරමුණු දෙකක් පදනම් කරගෙන ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් අරන් තියෙනවා. එකක් තමයි ප්‍රධානතම කාරණේ තමයි ඒ රටවල් රටවල් අතර ඇති භූගෝලීය ආර්ථික බල අරගලය. දැන් ඇමරිකාව සහ චීනය ඊට කදිම උදාහරණයක්. මේ රටවල් දෙකම සිය ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් උපරිම දේ කරමින් සිටිනවා. නේද? ඒ රටවල් දෙක අතර ඇත්තේ සීතල ආර්ථික ආර්ථික බල අරගලයක්. තැන් එසේම ඔය සෞධ අරාබිය සහ ඉරාණය අතරත් ඒ ස්වභාවය දක්නට පිළුවන්. එසේම අද වන විට එලිපිට යුද්ධයක් බවට පත් ඇති රුසියාව සහ බටහිර යුරෝපයේද තවත් එක් උදාහරණයක්. දැන් මේ අය මේ කලාපීය බලවතුන්වීම සඳහා දරන උත්සාහය නිසා ඒ ඒ රටවල් අතර අද අති විශේෂ ආරක්ෂක වලලු ක්‍රමබේද නිර්මාණය කරගෙන තිබෙනවා තම තමන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ඒ අතර ඉන්දියාවත් ඉන්නවා හොඳේ දැන හෝ නොදැන අපද මේ වන විට ඔය ඉන්දයානු කලාපයේ බල අරගලයට යටත්වමින් සිටින බව ඉතාම පැහැදිලි. එසේම මේ ලෝකයේ රටවල් තමන් ආරක්ෂා කරන විදි වෙනස් කරමින් නව ක්‍රමවේද හඳුන්වාදෙන්ට අනිත් හේතුව තමයි මේ අන්තවාදී සංවිධානවල ක්‍රියාකාරිත්තේ. මේ බොහෝ රටවල් ඔය අන්තවාදී ත්‍රස්ත සංවිධානවල ත්‍රස්ත ක්‍රියාපදනම් කරගෙන තම තම රටවල ආරක්ෂාව තරකර ගනිමින් නව ක්‍රමවේද සොයමින් අනුගමනය කරමින් කරමින් ඉන්නවා නේද. අපිට එහෙම ක්‍රමවේද තිබුණද එමනැත්තම් අනාගතයට තියේවිද. අපේ ජීවිත වැඩියෙන්ම ගෙවුණේ දශකතුනක යුද්ධයක් එක්ක. අපට ප්‍රභාකරන්ගේ සහ දෙමළ ඩයිස්පෝරාවෙන් තොර ලෝකයක් තිබුණේ නෑ. එසේමයි අපි සෑම විටම මේ ජාතිකාරක්ෂාව කියනක විශ්වාස කරන්ට පුරදුනේ තනි මිනිහෙකුපිට තනි මිනිහෙකුට ගහන්ට පුළුවන් ගේමක් කියලා අපි ජාතිකාරක්ෂා විශ්වාස කරන්නේ. එසේම ඔය අන්තගාමී අනපනත් ඇතුළට ත්‍රස්තවාදය ලගු කරලා නවතා දමන්ට පුළුවන් කියලත් හිතනවා හොඳේ දෙදස් දහනමේ ත්‍රස්ත ප්‍රහර එල්ලවන විටත් ත්‍රස්තමර්ධන පනත තිබුණ කියලමා මතක් කලා නනේද. දැන් මෙම ප්‍රහාරේ මේසා විශාල ලෙස එල්ලවීමට එක් ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි මෙහෙම ගහයි කියලා හිතපු නැතියක නනේද. ප්‍රභහ කරන්න මර්ධනය කළ අපට නැවත එවන් වෙනත් ප්‍රහාරයක් එල්ලවන්ට හැකිය කියලා නේද ප්‍රභහකරන්ගෙන් පිට හිතපු නැතියක බරපතලම ප්‍රශ්නයක්. ISIS ගැන ඉතා අඩු සැලකිල්ලක් එදා දැක්වා. අප සිටින භූදේශපාලන බල අරගලය ගැන අඩු තක්සේරුවකින් ක්‍රියා කලා අදටත් එහෙමයි. ඊට හොඳ මුදාහරණේ මේ පාස්කු බෝම්භ ප්‍රහාර මාලාවෙන් පසු යළි මෙරටට එවැනි ප්‍රහාරයක් ආය කවදාවත් ඇතිවෙන්නේ නෑ ප්‍රභාකරන්ව ඝාතනය කලාසේ අපට ත්‍රස්තවාදීන්ට මුහුණදෙන්ට පුළුවන් කියන පනිවිඩේ අරගෙන ආපු පුද්ගලයා නේද. අපි තනි මිනිහෙක් මත විශ්වාසය තියලා හැට නම ලක්ෂයක් මේ බෝම්භ ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ චන්දය දුන්න ගෝටාබේ රාජපක්ෂට නේද. අන්තිමට පාසු මස්කු බොහොම ප්‍රහාරයටත් එහාගේ මහා විනාශයකින් තමයි තනි පුද්ගල විශ්වාසය අවසන් වනේ නේද. අද වන විට ඉතා පැහැදිලිව මේ පාස්කු ත්‍රස්ත්‍ර ප්‍රහාරයේද හුදෙක් අපේ රටේ බොහෝ අපරාධ විනාශයන්සේ දැන් ඉතිහාසට එක්වමින් තිබෙනවා. ඒ සැබෑ අපරාධකරුවන් ස්වාගන්නේ නැති ක්‍රියාදාමය තුළ. යුක්තිය සහ සාධාරණී ඉටුවන්නේ නැති අපරාධයක් ලෙස දැම් මේ ඉතිහාසිටෙක් වෙන්නට පටන් අරන්. අපේ මුහුදේ ගිලනු නැවකින් වන්දිය ගන්න පුළුවන්කම තියෙද්දී ඒකත් යටිමඩි ගහලා නේද රටට හෙන ගැහුවත් තමන්ගේ දරුවන්ට හෙන ගැහුවත් කමක් නෑ අපේ පිටරට එකවුන්ටවලට ඩොලර් වැටනෝනම් කියලා හිතන කුජීත හොරු රැලක් ඉන්න රටක් නෙමේක එහෙව් රටක පාස්කු බෝම්බේට යුක්තිය ඉස්ටවේ කියලා හිතන එක නම් එක්තරා විදිහක මිත්‍යාවක් කියලයි මේ වෙලාවෙදි කියන්ට තියෙන්නේ හොඳේ එහෙව් රටේ පාස්කු බොහොම්බ ප්‍රහාරයේ මහමොලකරුහන් අල්ලන්න තරම් යුක්ති යුක්ති සහගත සාධාරණ ඔය ස්කොට්ලන්ඩයාන් පරීක්ෂණ කතාව නේද ආං එහෙම එක ඒකත් හුදෙක්ම තනි පුද්ගල දේශපාලන ප්‍රලාපයක් බව තමයි බැලු බැල්වට පේන්ට තියෙන්නේ දැන් ඇති වැදගත්ම අභියෝගය යළි මෙවන් අපරාධ සිදු නොවීමට වග බලා ගැනීම එහිලා මේ තනි පුද්ගලයෝ ඒ අයගේ ශක්තිය මත එක එක විකාර කරයි කියලා විශ්වාස කරන එක දැන් නතර කරමු. එහිලා හදවත ඇති බුද්ධිය ඇති මිනිසුන් එකිනෙකා සමග අත්වැල් බැඳගන්නටම අවශ්‍යයි. ඔවු ආදරයෙන් මිස මිත්‍යා අන්දභක්තියෙන් නෙවෙයි. අපි පවුරු වලල්ලක් හැදෙන්ට ඕනේ පවුරු වලල්ලක් ලෙස එකනෙකා බැඳෙන්ට ඕනේ ඒ මිත්‍යාව බැහැර කළ ආදරයෙන් බැඳුණු සමාජයක් බිහි කළ යුතුයි. එහිලා මාධ්‍යේ අප සතු වගකීම කිසිසේත්ම අමතක කරන්නට බැහැ කියලා අද ටෙලිවැකිය අවසන් කරනවා.